3000 евро я заработал за два дня. И прямо сейчас я дам вам денег, чтобы вы тоже начали зарабатывать. Я сразу раскрою вам секрет работы и получения выплат. Досмотрите это видео до конца. Способ заработка, которым я пользуюсь, появился еще в 2009 году. И вот теперь с его помощью люди зарабатывают по всему миру. Этот способ прост, и вы с легкостью в нем разберетесь. Это мой Яндекс кошелек. Выплаты по 1-2 тысячи евро мне приходят каждый день. Я гарантирую, что точно такие же суммы вы будете зарабатывать уже сегодня. И прямо сейчас, абсолютно бесплатно, я научу вас зарабатывать столько же. Меня зовут Александр Соловьев. Три месяца назад мне на почту пришла реклама европейской шведской компании, которая называется Bitcoin World – эта компания предоставляет готовый и полностью настроенный интернет-заработок. Из телевизионных новостей я знал, что сотни тысяч людей по всему миру стали миллионерами благодаря биткоину. Поэтому я без сомнений зарегистрировался на предложенном сайте и не прогадал. Уже в первый день на свой Яндекс кошелек я вывел свою первую тысячу евро. Давайте перейдем в мой личный кабинет, и в вашем присутствии я вам покажу весь процесс заработка и вывода денег. Перейдя на сайт, не забываем выбрать русскую версию. Сейчас я введу свои данные для входа. Нажимаю «Войти». Это мой личный кабинет. Здесь находятся автоматические модули. С их помощью я зарабатываю от 200 евро ежедневно. Первый модуль дает небольшой доход. Второй модуль мощнее и приносит около 800 евро за один запуск третий зарабатывает еще больше. Чем мощнее модуль, тем больший доход он приносит. Я всегда стараюсь взять самый прибыльный, но из-за большого спроса третий и четвертый модули в наличии бывают редко. Поэтому мне приходится брать то, что доступно. Нам с вами повезло, третий модуль сейчас есть в наличии, поэтому давайте возьмем именно его. Он стоит всего 12 евро и заработает нам от 1000 до 2500 евро. Чтобы его арендовать, нам нужно пополнить счет для аренды, потому что эти модули не бесплатны. Но вы не расстраивайтесь, я дам вам денег, чтобы вы тоже смогли их арендовать. Нажимаем «Пополнить». При пополнении счета на 12 евро нам дадут еще и бонус 4 евро. Итого мы получим 16 евро. Этих денег нам хватит на аренду двух модулей. Третьего, как мы и хотели, и первого. Заметьте, что первый нам достанется абсолютно бесплатно, и с его помощью мы дополнительно заработаем около 400 евро. Нажимаем «Пополнить». Так, способ оплаты выбираем, например, банковскую карту, заполняем данные, жмем «Оплатить», ожидаем. Так, оплатили. После оплаты мы попадаем в личный кабинет. Нам выдали виртуальный чек, который подтверждает нашу оплату. Деньги пришли вот сюда, на счет для аренды. Зачислено 16 евро, как обещали. Приятно, когда получаешь больше, чем ожидал. Выбираем модуль за 12 евро и нажимаем «Арендовать». Нам сообщают, что мы выбрали майнинг-модуль Optimal, и по окончании его работы мы получим от 1000 до 2500 евро. Нажимаем на кнопку «Запустить модуль» и дожидаемся окончания проверки. Сейчас компания проверяет, заплатили мы аренду или нет, и дает нам разрешение на добычу биткоинов. И вот модуль запустился. В момент его работы идут вычислительные процессы, которые добывают криптовалюту. За добытую криптовалюту нам на счет сразу начисляются деньги, которые мы с вами сейчас будем выводить. Но сперва давайте дождемся окончания вычислений. Во время работы модуля нам делать ничего не нужно, чтобы не нарушить вычислительный процесс, просто ожидаем и наблюдаем за растущим балансом. Когда шкала дойдет до 100%, вычисление остановится, и нам зачислят всю заработанную сумму. Я включу перемотку, чтобы не затягивать видео. И вот вычисление подходит к завершению, осталось совсем немного. И готово. Деньги поступили на счет для выплат. Благодаря модулю мы с вами только что заработали 2034 евро. У нас осталось еще 4 евро, которые дали бонусом. Давайте возьмем еще один модуль. Берем первый — нажимаем «Арендовать», он заработает нам от 200 до 400 евро. Жмем «Запустить модуль», и снова все повторяется. Процесс пошел, давайте дождемся завершения. Я снова включу перемотку, и как только придет оплата за работу модуля, мы сразу перейдем к получению выплаты. Модуль закончил работу и принес нам 356 евро, пора выводить. Нажимаем «Вывести». Деньги отсюда выводить можно на карты любых банков или электронные кошельки. Я обычно вывожу на Яндекс кошелек и иногда на карту Сбербанка. Несмотря на то, что выплаты с Bitcoin World я заказываю в евро, но так как я живу в России, то зачисление получаю в рублях. Ну а мой знакомый из Казахстана выплаты получает в тенге. В общем, деньги с Bitcoin World нам приходят в наших национальных валютах. Это очень удобно. Выбираем Яндекс кошелек, ставим галочку. Мои реквизиты тут уже давно вписаны, но так как вы новый пользователь, то вам, конечно же, придется вписать свои реквизиты. Указываем сумму выплаты, вписываем 2500 евро и жмем «Вывести». Пошла выплата, немножко подождем, это недолго. Деньги успешно выведены. Давайте посмотрим историю моих выплат. Вот, в истории стоит статус «Выплачено». А теперь давайте посмотрим общую статистику выплат сервиса. Как видите, я уже нахожусь в числе получивших выплату. Сегодня и ваше имя появится в этой статистике. Уже сейчас деньги должны прийти на мой Яндекс кошелек. Компания Bitcoin World наши заработки выплачивает очень быстро. Зайдем в кошелек и проверим поступление. Давайте обновим баланс, может уже пришли. Пока что нет. Ладно, подождем немного. Обычно деньги зачисляются в течение минуты, задержек еще ни разу не было. Обновим еще раз. Ну вот, пришли мои хорошие. Завтра придут еще. Ну а теперь самое важное. Если вы приняли решение зарабатывать на этом сайте, тогда я дам вам денег на аренду модулей. Для того, чтобы получить от меня деньги, вам нужно зарегистрироваться по ссылке под этим видео. После регистрации у вас в кабинете будет мое видео-приглашение, а также кнопка «Получить 10 евро на аренду модулей». Когда вы нажмете на эту кнопку, то у вас на балансе появится 10 евро, но при этом с моего баланса эти 10 евро спишутся. Сейчас я пополнил свой счет на 300 евро. И таким образом, 10 евро от меня смогут получить только первые 30 человек. Не упустите шанс войти в тридцатку первых. Быстрее регистрируйтесь, так как, скорее всего, уже сейчас денег на моем счету осталось совсем мало. Напомню, что ссылка, которая позволит вам получить 10 евро, находится под этим видео. Регистрируйтесь, хорошего вам дня и больших заработков!